pare, No sé si este es un sueño, pero mami, duele la clave. Mami, más que esto se pare. No sé si este es un sueño, pero mami, duele la clave. Solo quédate un momento para pensar, para ver, para ver. a Avaluna.